Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su un nuovo video, sono Sebastiano Serafini in Giappone, oggi in Trentino per farvi questo nuovo video, questa nuova lezione importante di giapponese. Oggi parleremo di matrimonio e vi insegnerò delle parole che hanno a che fare col matrimonio. Iniziamo subito con la parola matrimonio che in giapponese si dice kekkon, che, che vorrebbe dire praticamente unire e con che vuol proprio dire matrimonio. Poi c'è la parola rikon che ri vorrebbe dire separarsi, quindi divorzio. Poi c'è la parola mikon, che vuol dire ancora non sposata e poi c'è la parola sai Saikon che vuol dire risposarsi di nuovo. Anche se vi sposate più di due volte si chiamerà comunque Saikon, non ci sarà il Sasaikon, tranquilli. Poi volevo anche dirvi quattro modi diversi per eh, fare delle proposte di matrimonio perché so che il visto comunque di matrimonio è tra quelli più in voga per un sacco di stranieri che cercano di vivere in Giappone. Allora, per chiedere di sposare una giapponese si può dire che con konshio, che vuol dire sposiamoci, oppure puoi dire che konste kudasai, che vuol dire che questo vuol dire sposarsi, è un po' più una forma un pochino più cari, un pochino più polite, un pochino più gentile per chiederlo, oppure ce ne sono quelle più simpatiche come onaji myoji ni narimasenka, che vuol dire eh, mioji vuol dire cognome, quindi diventiamo lo stesso cognome vorrebbe dire quindi facciamo la casa insieme perché anche in Giappone come in Italia quando ci si sposa le donne cambiano il cognome pure il quarto modo è Bokuto Shiawase na Katei Tsukurima Senka che vorrebbe dire vuoi fare con me Katei una famiglia Shiawase eh, felice una famiglia felice assieme quindi vabbè eh, questi sono i miei quattro modi per chiedere di sposarsi ditemi che cosa ne pensate inoltre volevo dirvi un'ultima parola che ho imparato grazie al videogioco di Project Zero che è Yukon che sarebbe il matrimonio tra un umano e un fantasma Yu che vuol dire che viene la parola Yurei che vuol dire fantasmi questo è un termine coniato da Project Zero quindi non è che sia così importante però se vi capita adesso lo sapete spero che questa lezione vi è piaciuta se volete che faccio altre lezioni di giapponese un po' così alla buona e avete degli argomenti di cui voglio che parlo ne parlerò scrivetemi nei commenti che cosa ne pensate se non vi è piaciuto non ne farò altri promesso ci vediamo domani alle 2 comunque con un altro video ciao ciao iscrivetevi e condividete questo video